Wenn man das jetzt in den größeren Zusammenhang setzt, so ähm, innerhalb der letzten 50 Jahre, dann hat sich sicherlich da viel getan. Also gerade jetzt einfache Arbeiten, Stichwort Fabrikarbeit, wo früher viel mehr äh, Leute, einfach Manpower gebraucht wurde, das fällt jetzt weg. Ja? Die Jobs, die es gibt, sind höher qualifiziert geworden und es gibt einfach weniger einfache Arbeit, die ohne eine entsprechende Ausbildung zu verrichten ist. Ähm, die Tatsache, dass immer mehr manuelle Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden, führt ja nicht dazu, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern führt nur dazu, dass neue Bedürfnisse entstehen und dass andere Arbeit dadurch entsteht. Wenn man sich die äh, Automatisierungsprozesse, Technisierungsprozesse anschaut, dann kann man durchaus die These, auch wenn alle vom Fachkräftemangel <laughs> reden gerade, kann man durchaus die These aufstellen, dass ähm, die Arbeitswelt sich stark wandelt und dass ähm, die industrielle Arbeit noch weiter zurückgehen wird. Und in den letzten Jahrzehnten war es so, dass der Dienstleistungssektor diesen, diese industrielle und landwirtschaftlichen Rückgang aufgefangen hat und, und quasi das auf einem relativ gleichen Niveau geblieben ist, <clears throat> die Arbeit. Allerdings ähm, haben wir noch nicht so in den Blick genommen, dass ja auf die, in diesem Dienstleistungssektor die Automatisierung genauso passiert. Und jetzt nicht so tun, als, als würden uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen. Ich denke, das ist eines der größten Missverständnisse, das man in der Gegenwart haben kann. Es bleiben aber natürlich in dieser Gesellschaft, wie in jeder anderen Gesellschaft auch, sehr, sehr viele gesellschaftlich wichtige und notwendige Tätigkeiten ungetan, weil sie im Kapitalismus privatwirtschaftlich nicht profitabel organisiert werden können. Es äh, entsteht frei, freie Zeit durch den Einsatz von Maschinen und die Frage ist, ähm, wohin widme ich diese freie Zeit, die ich habe? Ja, Maschinen sind in erster Linie dafür da, uns es äh, leichter zu machen. So, ne? Und es werden natürlich Leute dann freigesetzt, wie man das so schön sagt. Es gibt ja aber gesellschaftlich so wahnsinnig viel Arbeit zu tun. Das heißt, Sie nehmen uns dann vielleicht schon Arbeitsbereiche weg, aber man könnte genauso gut sagen, Sie nehmen sie uns ab, damit unsere Arbeitsbereiche subtiler auf andere Ebenen gehoben werden. Das heißt, es wird äh, Arbeitskraft frei durch die Maschinen, die dann wieder anderen Dingen zugutekommen können. Äh, die Maschinen äh, ermöglichen uns den nächsten Kulturentwicklungsschritt, nämlich etwas zu tun, was nur Menschen tun können, was eben gerade Maschinen nicht tun können. Und da ist nämlich ein großer Bedarf. Ich sehe da einen großen Bedarf.